Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam وكفى بها من نعمة والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق وقارئنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما بعد Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi IndoVVT Banyugir On atau Zantros Banyugir On atau Imo Banyugir On juga yang melalui 2 meter band 103 atau 803 atau 814 atau yang melalui 393 juga yang melalui RPO-RPO lainnya, juga yang melalui radio-radio FM, Al-Qairo FM, satu eh, Al-Qairo 2, atau juga yang melalui Permata FM, Banyugir FM. melalui loudspeaker loudspeaker pengeras pengeras suara yang melalui sound sound system sound sound aktif yang melalui konvensi telepon juga yang melalui media-media lainnya yang sangat kami muliakan khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepuh. Lakong dimin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gidon Kering kita bersama ngaturin dan patiah kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.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 ratus satu sana pada era pada belakang kofur dan salam dari seksan Allah Tentu orang ahli syurga serta yang kih Malam itu terlari dan Allah oleh syafat Rasulullah SAW Syafat depan para ulama, para ulia, para syuhada, para sulihin, para kuru, para pengesepuh Dan malam itu yang ingin barokah-barokah depan saya ingin sebut Petan kudus saja seorang tak potoh Petan kudus saja keluarga Petan kudus saja santri-santri menjemaah Petan kudus saja orang yang satu masul ke lebatan Petan kudus saja Orang yang sangka baik fokus dapatan kudus saja orang yang saya ingatkan kencaran kepada aku saya dapat tolong dusta je muka-muka saya nanti asal mendapatkan keridoan serang pengampunan di daripada Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan rampan serang belas kasih sayang Allah mendapatkan pertolongan di daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amatar kenginga maunah inayah kifayah di ayu ikayah himayah pun Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan barokah-barokah pun pengajian, barokah-barokah pun kefokusan, barokah-barokah pun bulan Ramadan, barokah bulan puasa, bulan kan. barokah puasaan. Barokah para ulama, barokah para ulia, barokah para syuhada, barokah para solihin, barokah para guru, para pengesepuh, menerima tanda pada datang barokah umur, barokah ilmu. Nah. Barokah tanah, barokah rezeki, na barokah aban, barokah nak potong, na barokah keluarga, na barokah santai-santai, na barokah jemaah, na barokah jamiah, na malam mentar kita mentafik dan hidayah pun Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan jalan pun pada tuan Allah yang pernah kecemperan, kecemperan, kekompiran, kekompiran, kepungan, kepungan, kebahagiaan, kebahagiaan dunia akhirat. Muka-muka ya pelang kesesan, kesesan, na sempekan, kesempekan, na lah. keserbekan, keserbekan, na lah. keselakuan, Keselakuan, na. Lah. Mentara pakuan majar tanggal kalaban kempang Ibran tak putuk kan kuih otang Ibran tu dulu Bajiran pa otang pa otang lah Muka-muka Ibran jumpa rezeki ni oleh rezeki sehalal sebarokah Muka-muka Ibran husnul khatimah Ibran cang umur lima taat kalaban Dekan abin Allah Macam umur dan menunjung tinggi akan Allah sehat sihat selamat, aman di di musibah Daripada di bencana dan malapetaka Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelina ate, kotor ate, peteng ate, kering ate, kering ate, lopan ate, mate ate. Eh, berana kuat iman, kuat islamah. Eh. bisa memperjuangkan agama Allah di ngudin dalam pandangan pandai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malmatar tetia sebab aku kuat Islam berumat Islam jajan Islam berumat Islam menang Islam berumat Islam. Malmatar tambah ilmu sebanyak semanfaat sebarokah. Eh, barang yang tengah hajar kelaban gempang tercapai cita-cita dan sukses usaha. Nah. Eh. Saya pernah terkabul pernyonan-pernyonan. Lahadih niat, lakuli niatin salihat. Wala niatil qabul, wa tamami kulli sul. Wa naili kulli ma'mul. Bihaqi Sayyidina Rasul, Habibina Abil Batul. Abil Batul. الله عليه وسلم لهم الفاتحة الفاتحة ładnie. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita punlah pada nenang tan que le coran. Sekali mana yang e malam-malam tan ke kento paling diharapkan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala manabi tepat dari Lailatul Qadar kita pas semalam madhabu Jibril Ba'an orang sesecih Mikael bukan orang bukan seahli dikir Israfil ben si ahli rukuk. Mara ben si kata ya. Mele malaikat-malaikat si paling nisran. Si paling belas, si paling kasih sayangan. malaikat-malaikat dia suruh intar dek ke orang-orang si maksiat dan ini malam Lailatul Qadar akhirnya malaikat Jibril malaikat Mikail malaikat Israfil alaihi salatu wassalam kita nyari malaikat-malaikat ni ke epele epon tut si paling seran. pas terus panike petoron de ke bumi Sepen-sepen malaikat sepele menikah. Entar ke bumi, abareng ben setong polo ebu malaikat. Nika sepen-sepen malaikat se epa toron ke bumi. Kento tong setong eh, ah. apakah malaikat petong polo ebu malaikat. Malaikat-malaikat tersebut penike bagi empat. E bagi empat. Saben-saben bagian penike beriin bendera. Saben-saben bagian ini beriin bendera. Bendera apa nikah? Sepertama badan nyaman liwa ul hamad bendera pocian dek Allah. Yang kedua liwa ul Bendera pulampul maghfirah. Pengampunan depan Allah Subhanahu wa taala. Se nomor telu panika liwa ul karam. Bendera kalam peen. Terakhir senor pak iki panike liwa urrahmah. Bendera rahmat epon Allah. Ketika empat kelompok malaikat yang masing-masing membawa bendera-bendera khusus. Kentai pereng sarang setuju penduduk-penduduk langit. Penduduk langit apa ini kemerang kapi ketika torona malaikat sempak kelompok senyambi kelepar, senyambi pulau pulompul, senyambi bendera-bendera. Ini kaya perang penduduk-penduduk langit. Termasuk di antaranya, ini kaya Al-Hurul Ain. Bidadari surga. Sing lolok-lolok motoni, yang coba. Sematan ini kak murka. Bidadari ini kak murka, matanya. Tetapi bida dari bida dari sebab ada nangi langi mungkin nangi sarke maksudnya. Eh? Karena sarke ni kan boleh langi. Malek apa Bida dari bida dari kento pasanan madhabu ya Ridwan mahadhil layla. Hei malaikat Ridwan, ada bida dari panika nangi sarke. Saya jaga sarke panika malaikat Ridwan. Matur dengan malaikat diri Tuhan. Malaikat diri Tuhan berdepan apa makin panikah? Paling tak sebeda pertunjukan atau berparloh spektakuler ni. Sampai malaikat-malaikat senyap banyak antara gelak ke bumi kisah. Berdepan apa makin? Malam penapa? apa? Lailatul ardi tu'radu azwajakun yurfa al-hijabu hatta yandurna azwajahun Semakin ni kebidat dari malam di mana ajunan kento bisa epa ningaleh dekat calon-calon rakan ajunan calon-calon rakan ajunan bisa ajunan ken ngolatin. latin. Ima eh, lemang ken. waktu kak disajukan hijab serang ajunan epon Allah apa ni ke epa elang yang kak hijab ken tu. Leng aling apa ni ke yang kak sengke Bidat dari bidat dari ken Ngolatin dekak raka raka epon. Uak setangendi, uak setangendi. Cik ya, Sarah sebekal tetia. Lagi nak bidadari. Bidadari mana kamu pulang orang latin ada. Siapa Sarah? Orang latin pun bidadari. Jadi pernikah orang-orang yang ahli ibadah dan kajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sampun turun malaikat-malaikat langit panikah. Deka bumi. Ida dari ampun la ngulatin langsung dek keraka-raka pun. Deka calon-calon rakan. Maka malaikat panik pas toron dengan pun depak ke bumi malaikat kak dintuh pas ngecekaki bendera-bendera tersebut. Liwa'ul maufiroh. Bendera pengampunan panika bening kuburan epon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tancap aki neneng ka disa. Kemudian liwa'ur rahmah kento e tancap aki neneng di atas Ka'bah. Liwa'ul karamah Pani kita cekaki neneng i sokhr sebeda neneng i Palestina neneng i sokhr. Kemudian liwaul hamdi bendera pocian pani kebeda i antara pumian antara nelang. Maka di saat itulah setiap Roma-Roma di dalamnya terdapat orang-orang mukmin laki maupun orang mukmin bini maka malaikat pada ke masuk dekat dalam Roma tersebut faman kana jalisan sallama alaihi malak wa man kana sallama alaihi jibril wa man kana musalliyan sallama alaihi rabb subhanahu wa ta'ala Tetapi waktu Kak desak, ini kemun berdua orang juk tojuk saos, Tak tedung kata. Maka apa ni ke salamin malaikat. Kun tojuk ojuk ni. Kenapa boleh adikir? Mana adikir ni ke langsung ben malaikat Jibril sebagai pimpinan malaikat. Malaikat Jibril juga kan ngelok salam dek orang yang seadikir neneng di dalam. Laylatul Qadar mani wa man kana musalliyan sallama alaihi ar-rabb subhanahu wa ta'ala mun orang panika salat maka si nyalamin panika langsung ajunanipun Allah subhanahu wa ta'ala jadi kan juk tojuk sama sama salamin malaikat-malaikat sebenarnya. Mun saya zikir lain boleh. Malaikat Jibril pasal. Singolok salam. Insyaallah wala na. Wala yung kwani adikir. Ah, mun siya solat, langsung Allah Ta'ala tibi. Mun siya solat, langsung Allah Ta'ala tibi. Senyalamin orang weh, Jadi sejuk tojuk, Isalemin malaikat-malaikat se apok kelompok kesak dan petong bola petong bola Kemudian saya dikir. Penika eh salamin malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagai pimpinan daripada malaikat-malaikat. Pimpinan malaikat ni ke Jibril? Ini khusus aku orang yang seadikir. Kepenting adikir apa ni. Kerana ni dalam Lailatul Qadar ni kan banyak zikir kan. Mohon bisa kalau ben Al-Quran. dengan itu darusannya atau ditambah lagi secara perorangan di rumah-rumah masing-masing. Orang adikir panika melemahkan musuhnya saya kocak setan. Setan ini akan lemah dengan banyaknya dikir kita. Maka nah menabi tasbih terus sambih. Malik abad terus ingat dia kajunan ni pun Allah subhanahu wa ta'ala. Malik ingat ke Allah. Selama orang pernikah zikir ke Allah Ta'ala, maka pernikah insyaAllah tak kira celaka pun. Dengan perjalanan, ini pok jompok, ini tengah paran, ke eh, tempat pengungsian berlain-lain semacam. Orang penikah mana bi ampun lah adikir e waktu malam. Insya Allah semalam ni ke paringin selamat. Adikir waktu siang, insya Allah sem sesiang ni ke paringin selamat. Makana Imam Ahmad bin Hajar al-Hitami Ibn, Ibn Hajar Al-Haytami. Ahli fikih wanita. Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni ke ahli fikih. Setengah waktu beliau kadito akilengkian dan eh yang tanah haram Makkah. Beliau kento ngentos metona wajar. Kangku yang solat subuh. Ngetos waktu wajar kangku yang solat subuh. Eh waktu kadisa wajar panik kesulit untuk dideteksi karena eh waktu kadisa ondem panik ketebal sehingga terhalang dengan ketebalan ondem. tepat ketika din Toh romoro imam ibnu hajar panik mama tebu udah pak lang nak dapat dapat dapat kau ketan adan lah adan dapat kau ketan adan boh Majunan pas oning Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sering ajunan kento tak war keluar. Kalau Dokter Kimin kita ada arloji, ada jam tangan cobung dia. Tapi begitu tegas eh, Imam Ibn Hajar makon kangkui jaga salat ajar. Solat sepuh. jaga cegah solat sepuh. Solat sepuh. Sekentu. Mau ni aja Nabi Ibn Hajar al-Hitami. Dari kenapa Junaid Ibn Hajar ni? Iya ada iya dia. Engkau pun orang ni sengak kalah ruah. Jadi Tetimun cik saing ki waktu malam mun sengak kalah. Kok tak kira je. Tak kira sengak kalah kok mungkin waktu malam. Sebab kok waktu malam jadi lah. Arwah sing kok lah kalah adzikir ke Allah. Le, siang ring kok ki belum adzikir. Sengke karena ki belum adzikir kok sampai sengak ya beban kalah. Jak sayang ki malam, artinya jak sayang kita mencing solat subuh. Ya kena sing kau tak kira beri, tak kira eh sengah kalan je. Setiap kau eh, sengah kalan dia kerana lekala lah setiap lekala lah masuk siang lah, masuk siang. Jadi mon semarang subuh ni ke siang mon. Mon orang yang menikah dikir waktu malam, maka sampai subuh selamat. Adik kira waktu gelaku sampai maghrib selamat. Nah, ha, karena yakin dek kak dinto, maka Imam Ibn Hajar yang tempat debu cek saking ya. Sengkok ria. Ki badan yang eh, waktu malam niscaya sengkok tak kira eh keke kalah. Tak kira eh sengak kalah. Engkau setelah sengak kalah dia. Karena sengkok ki belum macah. Kek bulan macam kau dia. Dek kau wiritan, wiritan siang. Cuma sengkau tulis macah. Kau selamat. Ini kira yakinnya. Sengkau kik belum awirit ini waktu siang. tetih mon engkau dari cengak kala berarti lah siang lah. Sebab engkau kun siang si kita mara dikir. Mon malam engkau lemari adikir, Tetih berarti je dia. Siang si dia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir kat situ. Kau tu hadir adil. Di tata keraman adikir, sepaling utama, sepaling penting kepada kehadir ate, ben lesan, lesan se maus, ate se hadir. Zikir-zikir kat jintuh. manabi tak diimbangin kalaban hadir ate khusyun ate nikala yakadu yasidu ila syai'in min fawaiti zikri hampir saja tidak mendapatkan faidah faidahnya zikir sekoni artinya ngalak faidah manabi tak khusyuk Ketika maus La ilaha illallah Khusyuk Mun se cepatan mempok orang khusyuk orang khusyuk. La ilaha illallah la ilaha illallah orang khusyuk. Kan. Orang ni berancang esa khusyuk. La ilaha illallah. Teti puru bisa ngoleh. Dek ke faida na zikir, puru ngoleh. Dek ke buah na zikir. Mana bi orang yang panik hadir aten. Mas la ilaha illallah ya pelanceng jan sidik berin panikah. Kok yang kena ngaku ngaki, eh sapa tu sana pak ebu tu. Pak ebu tu saya tak ada. وأن الله سبحانه وتعالى لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن قيلها ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم لا إله إلا الله ريا سلالو menolak dari kejahatan-kejahatan orang deka orang semaus la ilaha illallah asalkan siapa bisa nolak la ilaha illallah kemudian nabi orang semaus menikah tidak mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat Menabi yang pola mendahulukan mengutamakan kepentingan dunia tempang benda ke akhirat. Maka teka ampun mahu selain Allah ni tak bisa jadi taming pertahanan. La ilaha illallah. Langkong-langkong ketika ampun lang ngolatin jenazah ke saya. Ngolatin jenazah. Kekabah maus Napa panikai komando ben imam ben tokohnya Atau tidak maus panikah La ilaha illallahul afi La ilaha illallahul maasi La ilaha illallah al-afi Fadarquihi Fadarquihi لا إله إلا الله الباقي بعد فناء خلقه ni kan Nabi tepat ni ngali jenazah mayit maus ni kan la ilaha illallahul afi ba'da qudrati la ilaha illallahul baqi ba'da fana'i khalqih la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un غفر الله له والميت ولمن عند الجنازة Maka sepora tu satu sana orang si maus bantu sana mayit bantu sana orang si hadir dekat mayit ni. Sepora kapi. Laban maus la ilaha illallah semacam hmm, telok telok. Pertama la ilaha illallah al-afi ba'da qudrati. Berdua لا إله إلا الله الباقي بعد فناء خلقه ورد الله لا إله إلا الله كل شيء هالك إلى وجهه Kemudian lahul hukmu wa ilaihi turja'u Lahul hukmu وإليه ترجعون jadi la ilaha illallah al-afi ba'da qudrati la ilaha illallah boleh al-baqi ba'da fana'i khalqi la ilaha illallah wa la kullu syai'in halikun illa wajh Maka ban Allah Ta'ala ia sebuah orang orang yang semacam ni. Kecukupan majid ia sebuah orang. Ban orang-orang yang sehadir. Ban juga ni orang. kapi ban Allah. Penting ni. La ilaha illallahul afi ba'da qudrati. La ilaha illallahul baqi ba'da fana'i khalqih. لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala teti Imam Ibn Hajar kadin tu yakin bahawa cek sahaja Cik waktu malam, ya kita tak kira ini. Sengak kalah. Sebab ya, waktu malam ni ke Sempat. Mau zikir. Ya, waktu malam ni ke. Dan ni ke keselamatan ni kan cik mula. Edulim semalam. Ni ke paling selamat benda Allah Ta'ala. Manabi na ng awal siang. Mawas doa-doa. Wiritan-wiritan. Maka sampai. Tempat areh. E paling selamat. E paling selamat. Bidhanillah. Ini kau penting zikir. Penting adikir ah dek kajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Juga penting juga maus ya hayu, ya qayyum la ilaha ila anta. Ini kau maus 40 kali. Ini kau mujarad batun li adami til qalbi. Ini terbukti mentiadakan matinya hati. Ya Hayya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayya Qayyum la ilaha illa anta. Ah, ini amalan. Kang kui malik ada yang tak? Ah, ada yang malik tak? Napa yang maliki? Malik tak mati. Ya Hayya Qayyum la ilaha illa anta. 40 kali siapa ini ke maudik dia kata ni. Imam Omar bin Segaf. Eh, dalam kitab Tafrijul Kurub. Pernikah maus Ma konan kang kui maus ya fattahu ya razzaq ya kafi ya mughni. Kang kui mendapatkan rezeki-rezeki na fatten, benda rezeki-rezeki na ateh. Ni ke maus satu sekali ya fattahu ya razzaq ya kafi ya mughni. Ya fattah ya razzaq ya kafi ya mughni. Ya fatah ya razzaq Ya Fatahu Ya Razak Ya Kafi Ya Mughni Ya Pakon mau satu sekali Sapan-sapan pagi Eh dalam zaman ketimangkan Maka peran Epon eh Wiritan Bendikiran Pernikah Semakin Dibutuh Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad Metebu E eh, dalam zaman setiari ya Orang dia kotu kotuh Mebanyak surat Al-Ikhlas Napa surat ikhlas ini? Kejahat yang matur dah. Kul huy. Kita tak ngerti mana yang matur dah mengajak surat ikhlas. Dia mengajak kul huy. Oh kul huy. Mengajak surat ikhlas kok. Ah, apa surat ikhlas? Kulhu. Oh, kulhu ku warah. Kau yang surat ikhlas, kau tak ngerti je kok. Mengucap kulhu kan ngerti kok. Kulhu. Jadi cepon Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad sahibir ratib. Epa kon mabanyak maos surat A'un, kul a'udhu birbil falak, kul a'udhu birbinas. Qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Ana apa markana? Saya Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad markana. Lianuhu kasrat fihi syayatin wal khannasin wa khawatir su' Bola na. Lah. E eh, zaman sa tiyari, ala banya, setan, setan. Banyak orang yang sing merosak Rosak, dek pikir Orang lain. Hari apa wala na? Jadi banyak setan di akhir zaman. Ban banyak boleh. Keretek-keretek cuba. Ini akhir zaman. Di antara sewasiataki sarang Imam Habib Alwi Al-Haddad di antara sewasiataki sepete-petete sarang Syekh Alwi bin Muhammad Al-Haddad saya tanya ini kak dinto Epa eh, kon maus ya latif ban pahi ijaza aki sareng al habib alwi bin muhammad al haddad Epa eh, kon maus ya latif berapa kali 100 sangalekor kali ويجيز فيه الإكثار من اسمه تعالى اللطيف بن حبيب علوي الحداد كان تنبون لما إجازة كان كان كوي ماوس atau mabanya maus ya latif paling sekoni 100 sengal ekor Paling suka ni. Lebih tak apa-apa pun. Lebih tak apa-apa. Jadi siapa narik ini Ya latif, Ya Latif, seratus setengah ekor. Ini kah biada di huruf hi bihasabil jumal sesuai kalaban huruf-hurufnya dengan perhitungan ilmu huruf. Hisabul Jumalik ilmu huruf. Tetapi ingat, ya Latif, alam atau ya. Jadi kalau ban bitongan jumlah, kalau ban bitongan ilmu huruf, ya latif kentoh seratus setengah ekor. Maka ni baca seratus setengah ekor sesuai kalau ban hisabul jumal. Lam misal pun alam ni kata lobolo. Atau artinya sangat. Iya artinya sebolo. Fa artinya belum bolo. Total kepi kini ke belum bolo ban sebolo sengang bolo. Jangan bolok bentala bolok. Seratus du bolok. Tambah sangat. Seratus sangat lekor. Nah, ha, maka nah. Ya latih paniki maus peto lekor kali. Satu sangat lekor kali. Ya maus satu sangat lekor kali. Jadi itu eh, nah latifun lam telah wolo tok sangat sangat ia sewolo kof belum wolo. Ini kenyaman hisabul jumal. Jadi kini kau nabi yang pola total hisabul jumal pon mereka keluar seratus sengal ekor. Sehingga berarti amalan ya latif mereka seratus sengal ekor kalah. Ni kecik parcu kena nengi zaman-zaman kati makan. Bahkan juga beliau kan teman tabu yang bagil iktaru minhu. La siyama fi ahdil ar azmina. Cik penting yang banyak Ikiran nengi malam. Nengi. Zaman-zaman makan ni. Penting. Banyak mawas. Ya Latif ni. Anapa pula nak li annaha kathrat fiha al mukassafat. Mukassifat. Sebab nenek di dalam zaman setiap ya, cek banyakan mukassifat. Artinya orang yang nebar fitnah, orang yang saling ganggu. Jadi kan aku nolak panik setiap aja nah. Si panik kekalaban. Maus. Kul a'udhu birbil falak. Kul a'udhu birabbin Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kan sekian tasawuf semalam antara manfaat fi din wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا فرجه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد لا تمن كل تهلته ورسول الله وسيلته وانت لا حيا الهنا ولكل قلب عظيم مرج ما نبي بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا هادرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب نقضي حاجاتنا قريب اللهم صل على كل حاجة فقضيها بسم الله الرحمن الرحيم ما يبدأ إلا ولنا من رحمته ولا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل من بعده هو العزيز الحكيم ويسر ولا تعسر بدم من الخير لم يسر ولا تعسر علينا يا ميسر ولا يسر يسر على كل أسر بدا يسير وأسر القتل يسر اللهم يسر لنا لسر أجر ونسر أجر ونعم رب العالمين ما يسر من سلام من المرسلين الحمد لله رب العالمين Pemirsa pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah SWT InsyaAllah kita terbangkit pun dalam setiap pagi Dalam kegiatan dan frekuensi setiap jam yang sama InsyaAllah Dalam bandit ini pun Allah Moga-moga sahas Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh